Saluton kai bonvenon al nia hodiaŭa Zamenhof medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur la vorto ed Zamenhof el la lingua respondoi pri la stilo en mia lasta vercoi numero 121 el gazeta articoloi el lingua internazia kai mi legos malgrandan parton el pagio 244 kai la temo estas idiotismoi. Nazia in idiotismoin, kiu ne presentas necessajon, ni devas compreneble eviti, kai ni devas peni traduki ilian senson en maniero plei logica ca internazia. Sed, tien esprimoin, kiuin, ciu lingvo ne predevas poseli, ni devas peni en tiu au alia maniero nepre Traduci, Sed ne simple eviti ilin. Pro timo che ni esprimo eble ne placio sarà leganto e au ne ciui gin tui bone comprenos. Uno e la plei cefa i tasco ed enia verchisto ed devas esti la elaborado della lingua. Tial se i esprimo chi une ciui tui comprenas exemple e rigardi subaceti cotopo shainas al ili ne bona, ili devas peni anstauigi gin per esprimo pli bona. Cai la citagio finas uh, eh, iela comenzo de pagio tut sent quarte quin. Bone. Ien grava rimarco pri la rilato inter naziei esprimoi cae esperanto. Ofte ocasas che iu acceptas esprimon en esperanto, char oni diras, en fora lando oni ne povas tiu compreni, char tiu esas tro europeza, aun, cio tiu esas tro io cae io. Ja, sed, sed tiu necessas por la esprimo de la texto, ni devas enconduci ilin, cae tiu ricigas la lingvon, Do, ni devas pe pensi che la verkistoi in esperanto havas grandan respondezon, sed ne povas ni diru stonigi la lingvon en staton kiu estas absolute pura kaj netuŝebla. La netuŝebleco estas en la fundamento, en la regulo, sed ne en les esprimo. Giuste tio estas la paradoxo se vi volas la fundamento estas fixa, la dexes reguloi estas netusheblai, sed cio alia devas evolui. Cer alicase, cio ni volas fari? Mi volas diri, se iu volas esprimi ion, cio appartenas al nazia lingvo, Oni devas adapti, clarigi, cotopos, et poste e gin. Ciar eble ti esprimo povas esti, davas ti un idiru, ti un ehm, coloron alla, alla texto, ki ali maniere, ki un ali maniere oni ne povas atingi. No, vidu. Iam Zamenhof diris tion, cae la respondo dudec vines en la revuo 1907. Estas necredeble che ancora hodio oni ogni volas refusi esprimo in protio. Pro la facto che ne esas tu el, el, el compreneblai e la tuta mondo. Sed, ciu esprimo esas tui? El compreneblai la tuta mondo. Tio esas la demando eble neniu. Ciar cio havas sian bazon, kai Esperanto havas bazon, havas kulturon, havas uh, grundon, cio ne? Ja, kai ni devas agnoski tion, kai ne honti, ciar mult foie homoi atakas Esperanton el extero, mi diras, ciar gi estas tro europec centra. Ja, sed kiu lingvo ne estas europec centra? en la mondo nun esas mal multa en lingua mi diras la cina la Svahila, la araba sed en la plei multo de la caso e la europa e esprimo tion signifas la helena e esprimo e la latina e esprimo e kai eh, metaforo e cotopo en lingvoi to Nu ja, ni devas curagi kiel che kiel Zamenhof diras. Bone, Ien cio por hodio, kai mi esperas che vi fartas bone, mi fartas bone nun, char uh, eh, mi forlassos la la officia è un uh, rapide kai la la vetero sta sege bona fin fine kai do mi bon desira bon desira salvi felician semen finon kai gis morgo por la venonta medito kai restas nur por diri antauen sen fine